ضاقت عليه مكة خديجة زوجته وجبهته الداخلية قد ماتت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويرعاه قد مات مكة ما زالت في ظلالها وما زالت في عماها لم تؤمن بنبيها وما زالت تكذب نبيها فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كذبه قومه من مكة المسير إلى الطائف علاش؟ ليعرض دعوته هنا لعله يلقى قلوب أرحم من قلوب سادة قريش وعرض الدعوة على سيدها ابن عبد يليل فوجده كأبي جهل غلظة وكأبي لهب تكذيبا وكأمية بن خلف عدية يعني نفس الشيء بل ليس هذا وفقط بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء راجع له يعني غلمان ولا سفهاء يرجمونه ويرشقونه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه الشريفتين صلى الله عليه وسلم كم تعب ليكون لنا دين هذه المواقف خلوها دائما معكم تخيلوها دائما فتحسوا بهذا الدين وتمسكوا عليه وتشدوا عليه بالنواجد المهم انه دارت الايام وخبرتنا السيره انه راح يجي نصر الله والفتح وفعلا جاء نصر الله والفتح وفتح رسول صلى الله عليه وسلم مكه وبدا يدخلوا المسلمين الى دين الله افواجا لكن هنا جت عائشه رضي الله عنها تسقسي الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له زعما ما هو اليوم الصعيب عليك في في مسيرتك هو يوم احد يعني بمعنى الحديثه قالت لها هذا يوم احد هو اليوم الصعب لانه كانت تعلم انه حزن النبي في هذاك اليوم في غزوه احد كان شديد علاش لانه فقد اشرس مقاتليه وقائد هيئه اركان حمزه وفقد اكثر من سبعين من الصحابه الاخيار يعني شج راسه وكسرت مقدمه اسنانه يعني تعذب في هذيك غزوه احد معنويا ويعني وجسديا بأبي هو وأمي فداك يا رسول الله يعني قالها لا ليس يوم أحد وإنما يوم الطائف قالها في يوم الطائف فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن التعالب يعني هذه الجملة سطروا عليها مليار سطر عقلوا غير عليها نسوا القصة عقلوا غير عليها فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا في قرن التعالب هذا القرن التعالب يعني مكان بعيد على الطائف ورسول صلى الله عليه وسلم انطلق مهموم حتى ما عرفش القدمين تاعه وراه دايته في دي الدنيا مهموم يتمشى فقط أرن تعلب يعني مكان بعيد جدا عن الطائف فسبحان الله لو لو وضع يعني إيمان ويقين الرسول صلى الله عليه وسلم في كفة أن هذا الدين سينتصر ولما يعلم أنه سينتصر ما راح يكون مهموم ووضعت يعني إيماننا ويقيننا في كفة أن الدين هذا سينتصر لرجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هام وحزن رغم علمه بهذا الشيء علاش؟ لأنه بشر بشر كيفنا مثلنا يعني يعني هذه هذه القصص نبغيها علاش لانه تبين بشريه النبي يعني تحسها قريب لك تحسها بشر كيفك يحزن الله عز وجل ارسل لنا رسول بشر كيفنا والنبي صلى الله عليه وسلم هام وحزن فهل ليس لنا حقا ان ننكسر بعض الاحيان من الداخل وهل وهل ليس لدينا حقا ان يراعي الناس هذا الشعور يعني بعض الأحيان الإنسان ينكسر من الداخل ما يحتاج يسمع لا كلمة ما يحتاج يسمع لا ما, يق... ما, يب... ما يبغي يقابل لا شخص ما يبغي يسمع لا نصيحة فعلاش دي نح... نعتبروا هذه الأمور شخصية ما تعتبرهاش شخصية بل راعي النفسية تاعه يعني كما يمرض الجسد ولا كما يمرض الروح كما تمرض الروح كما يمرض الجسد تمرض الروح أيضا يعني انسان كيكون مريض وتروح عند الطبيب يقول لك لا تكثر عليه الكلام خلي زيارتك خفيفه فخلوا الناس هذه اللي تعاني نفسيا في هذه اللحظات خلي زيارتكم خفيفه عليها ما تزيدوهاش هم فوق همها يعني خلاصه هذا الفيديو ندو حاجه منه انه احترم الحزن تاع الشخص اللي راه مقابلك واعطيه هذاك الوقت حتى يهدأ ولما يهدأ روح عنده يعني ضرب على على على كتفه آه واسي قول له قال كلام من من الروح الى الروح واحيانا سلام. يعني الانسان ما يحتاج الى خطاب ولا نصائح بل يحتاج فقط ضمه صدر والروح هذه لما تيه ويضيق خاطرنا بعض الأحيان نحتاج فقط احتضان لا محاضرة والله عز وجل أحسن مثال كيفاش تعامل الله عز وجل مع هم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالش علاش قل الإيمان تاعك ولا علاش همت ولا علاش آه، نقص اليقين تاعك بأن هذا الدين يعني راح ننصرك في الأخير لأنه يعلم الله عز وجل أن نبيه هو بشر كيفنا يهوم ويحزن كيفنا فالله عز وجل ما عاتباش بل أرسل له ملائكة تحفه وتنصره فبعض الأحيان نحتاج إلى قلب حنون عطوف لا لعقل فيلسوف أو لسان خطيب سلام